tengo Júpiter en mis manos. Bienvenido a este nuevo formato del blog, porque como ustedes saben yo mezclo lo que es el cine y la astronomía. Quiero poder mostrarles eso, eso que a mí me encanta hacer, estos dos elementos que es el arte y la ciencia, y esta es la forma que lo voy a estar haciendo, grabándome semana a semana lo que yo realizo para ustedes. Aquí nos encontramos en las oficinas de Alma en Santiago de Chile, donde vamos a conversar con, Juan Cortés y a ver si conocemos un poquito algo interesante que encontremos dentro de esta oficina. Así que cámara? Sí. Ya miren, aquí nos encontramos entonces, bueno, estoy tomando agüita porque <laughs> ya hace calor hoy día, <laughs> con Juan Cortés, que él astrónomo del staff de Alma, uno de los, más antiguos que hay aquí en Alma, ¿no? O sea, yo estoy hace... a partir del 2009, o sea, estamos... es como 6, 7 años. Bueno, nosotros aquí vamos a grabar un episodio del podcast y vamos también a, a grabar algo para YouTube, esto que están viendo. Hay que instalar todas las cosas del podcast además. Muy importante, una discusión de... hecho <laughs> una... <laughs> Así trabajan los astrónomos. Claro, en una servilleta de... ¿Y eso dónde fue? ¿Estaban en un café? Estábamos en el funil, eh, <laughs> almorzando y estábamos discutiendo algo importante y teníamos que escribir y tomamos la servilleta y... <laughs> This is for, uh, for YouTube. Oh really? Okay. But in Spanish, because in English there are so many things. Ah, yes, fine. but in Spanish. But you can say something in Spanish. We have to find. Ah, bueno, eso va a ser difícil. Hola a todos. Ojalá que van a disfrutar mi colega, mejor colega, amigo ah, Juan Cortés, que le va a contar todo sobre el mejor telescopio del mundo. <laughs> chao, chao. <laughs> Estoy, les quiero poner cómo son los datos de Alma. Eso, eso, eso es lo que me importa. Vamos a ver los datos de Alma. Ahí está en una consola de Mac. Los que tienen Mac y no saben que tiene una consola, <laughs> viene incorporada en el sistema operativo. Este, este, este terminal se llama. Se llama terminal. Entonces vamos a ver los, datos de una galaxia que se llama M100. Vamos a abrir un programa que se llama Kasabi. Es el programa que te permite analizar y reducir los datos de ALMA, o sea, reducir y analizar. Cuando uno los reduce, eso hace un análisis, los, pone, los hace calibrables, que tengan información científica, los datos se achican. Nótese que los datos de ALMA tú no los puedes eh, analizar y reducir en un laptop, esto es para visualizarlo. Miren, esto es algo que no se ha mostrado nunca, que es cómo se ven los datos de ALMA. Entonces, Ahí los tienen. Pero todo, es todo un proceso para llegar a esta imagen. El análisis se hace en, lo que llaman cluster, que son eh, eh procesadores eh, puestos en paralelo. ¿Y ese cluster, ese cluster dónde está? Está acá, abajo. Ah, ahí lo podemos ver. Vamos a conocer el cluster. Vamos a agarrar a alguno de los muchachos a ver quién si nos pueden ayudar. A ¿Quería aparecer en YouTube? ¿Qué? ¿Quería aparecer en YouTube? Ah, ¿por qué lo pedí Alejandro lo pedí? Ah, Alejandro. Sí, sí. Pues. cómo estás ¿Me voy a mostrar el de casa para un canal de YouTube? Hola, papá. Hola, Ricardo. Hola, ¿cómo estáis? Esto es lo que está detrás de la, del trabajo astronómico que no se ve. Ah, el behind the scenes. Bueno, sí, absolutamente. Por fin alguien nos pesca a los Umpa Lumpa. ¿Y qué es lo que habíamos desde el al, al freezer, en realidad, como le llamamos. Bueno, y eh, aquí, esto en realidad es un sistema de seguridad de gas en caso de incendio. Seguridad, porque están todos los datos, es súper importante. Eh, tenemos, en términos de seguridad, tenemos tres copias de los datos. Todo esto son los, eh, servidores de, IT. Haití. Como pueden ver, tienen el aire acondicionado bien fuerte. Pasa, pasa. Son computadores. Este es nuestro freezer, acá tenemos, tenemos nuestro rack con servidores y bueno, acá tenemos los sistemas que son de almacenamiento de datos del observatorio que llegan desde San Pedro, eh, llegan a parar acá y de acá se distribuyen hacia, hacia los centros regionales. Se fija que son distintos, son más delgados y son, hay por, lo menos 40 máquinas acá que se ocupan para, eso. Un saludo para mi mami. <laughs> ¿Y cuánto vale todo esto? Eh, bueno, una computación de este un, este- eh, un head vale como creo que son 17 mil dólares, una cosa así, y las expansiones valen como 7 mil dólares. Y le vaya agregando, porque son eh, discos duros y son cosas que están todos los días funcionando a cada rato, están siempre vendidos. De hecho, tenemos unas máquinas que tienen un uptime de más de un año, así que ya están prendidas y no se apagan nunca. Eh, a los que les gusta la computación y trabajar en astronomía, ven que es demasiado importante. Sí. Muchas gracias. astrónomo de operaciones científicas. Y después de una grabación, cafetería especialidad. Un buen café. Ya, aquí vine a hacer lo que uno tiene que hacer los días después, de un largo día de trabajo, que es tomar cerveza, y me encontré con algunas personas que escuchan el podcast. Saluden. Hola. ¿quién escucha el podcast? Acá.